у тебя нет дома, может тебе перечать? Ну, пошли. Пошли. Не бойся, я тебя не убью. Ну ладно. Ну давай входи. Эй, эй, ты что творишь? Алмазы. Дай мне эти алмазы надо себя убивать. Ты что делаешь? Ты у меня вещи воруешь? Пошли прогуляемся. И заодно и ты добудем. заплатят. Ну не банк, пожалуйста, я больше не могу. Thank you. вещи были мои вещи. Она все разрушила. Знаете,